世界创业环保基金，四二九律动地球，绿色生活，我在行动，请加入我们。这是我生活中的，这是我平时生活的绿色生活习惯。这是我洗完碗的，洗最后一次的清洗完的洗碗水。 每次我都会把它加入我家的浇花的浇花罐当中。生活中的二次用水用来浇花更有营养，植物更能吸收。不同。 不同的养分。看，我家的花草树木绿油油的，是不是非常漂亮？ 你看，这是我种的兰花。你看我的映山红已经开谢了，前期开的非常漂亮。看一下我家的院子多美呀！绿色生活。 是我的菊花，每天我都会为我的花园浇灌我的花朵，每天我都会用我的生活废水来来浇灌我的花朵。